खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझे से जुदा होगा तेरी तक तीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा